Я куплю тебя на сдачу, бэйби Да, я снова одурачу тебя Я тупой, мне все равно не светит Будущее не так, что но зато две вышки отъебашил я досрочно Я, я, я, я Я ж тупой, мне похуй Да, я тупой, я, я тупой Let's go! Но ты знаешь, мне же похуй, похуй, похуй. По мне море алкоголя. Я ебашу на тебя, ой, тебя не спорю. Залетаю в твою лалику, Титаник на парах. Разъебашу индустрию. Предъявите вашу ксиву. Пусть и бой некрасивый, но тебя-то я осилю. Автомат соберу, от а тебя разберу. И мне по на твой нал, я его заберу. Сделай отрыжку, братан. Отрыжку? Да. Два вместе. Красава нахуй! Это русский рэп. Это Санечка и Ренаточка. Это был Моргенштерн, я Что это нахуй вообще было, блядь?